Baby, essas mês festa, festa apaixonada Com tudo namorados, colados e embalados Apegados, cima casado de pombas Balançado, no ritmo de nosso quizomba Menina nem a é desejo, é bobo nem a é peito Trava o conceito mostrava o modo que me feito Cola na boa e de cheiro de bucupinho Fala mal bom e demonstrar tudo minha carinho A mim eu quero pegar, está com tua esperança Para poder conseguir e na boa me alcança Está tanto tempo, te reúnes confiança não pode pedir se nós dois não pode dar Dança mami, pra não viver na sabura Dança mami, pra deixar o encantado Dança mami, pra mão de boquinha do sul Dança mami, pra mão de boquinha do mar Dança mami, pra não viver na sabura Dança mami, pra deixar o encantado Dança mami, pra mão de boquinha doçura Dança mami, pra mão de boquinha amada Që ndasa ku që dama mas dhe bo kin kre Festa só na bem, ainda que chega na bopé É boquinha amada Dona de minha vida, minha princesa encantada Fofa preferida É boa quem crê para acompanhar nas dança, Se possível, balança com o que não cansa Chega na amigo, bem revela Se pedir o que está a fazer, o bota apela Está claro que na boca cresta abraçado Babó está completamente enfeitiçado Babó está Loucamente encantado deixa um flow também Perdidamente apaixonado Dança mami, para o vive na saúde Dança mami, para deixar o encantado Dança mami, para modibó quem boquinha do sul Dança mami, para modibó quem boquinha é amar Dança mami, para não vive na sabura Dança mami, para deixar o encantado Dança mami, para modibó quem boquinha é doçura Dança mami, para beber sem namorada A mim que aproveita esse momento para falar mas desde que encocheu, sempre uma mão, um tal. Mãe é desejo que te limite, explicar. Mas tá apaixonado, te então admite. Dança mami, pano conche companheiro. Babu hoje, mãe amor é sincero. Porque babó me é capaz de largar tudo. Sim, conquistar o homem é homem mais sortudo. Destera, desmundo e todo o universo. Pamode nes amor, a está submerso. Doçura de minha vida, dá um bom pano vaja. moda que eu me treina pra hoje, atrapalha. Sabura Dança mami, pra deixar o encantado Dança mami, pra morder boquinha doçura Dança mami, pra morder boquinha amada Dança mami, pra não viver na sabura Dança mami, pra deixar o encantado Dança mami, pra morder boquinha doçura Dança mami, pra comer sem a namorada Dança mami Dança mami Quem é que marido no microfone? Dança mami, quem é que riches é Dança mami, yo